Tutto a posto? Vai ragazzi. Tutto bene? Eh? Siamo fortunati, così. Ecco che abbiamo detto. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ce la faremo alla grande. Grazie di tutto, mi raccomando.